nti bwe tulowooza nti akawuka tukamaze tetukamaze akawuka gajja kuggwawo when theres a vaccine toto tutegeera ate nakeera kaba tekaweddeewo kubanga kati bakugambye nti abalwadde basiriimu kagabebaawe eddagana buli balemye okumira kubanga okulikimayo nokukolaki so avairability of a drug does not mean nti obulwadde buvuddewo wow. n'eddagala eddala lyonna likyatta abantu ngaeddagala bweriri ekitegeeza ne vaccine si eyisu uh-uh. prevention kakati kakati ekyokubiri archbishop joseph kiwanuka the first black african bishop, catholic bishop south of the sahara bwebaali bamuwa obwarchbishop bamugamba nti gwe kagulanda era oyinza okubeera kagalanda wa afirika tujja kujajingira babishopu abaliddawo abaddugavu onuyu yowa performance lopen the dowa okulose the dowa for other black bishops why lwaki bamugamba ekyo nti kati tetumala okufuna sample nti omuddugavu yeeyisa bwati kitegeeza kituwa okuwa abalala ba obutawa kakati in this case tumaze ffenna okitegeera nti local down yeyamba eggwanga ekitegeeza bano banaffe betusindiseeyo bebakkiriza okujja bakole bwe batagoberera ebyo nitukazuula nga kadda nti ate kakomyewo ah. nga tuddeyo mulokodawo nyo biri eh. kubanga nze natunulire pulezidenti oyo pulezidenti museveni tujja kulwawo okufuna museveni omulala this is my worry nti museveni takes time nasadinga situation nalyokavayo ne solution nti look president museveni bwe yatunyonyodde with clarity twakizudde nga bannayuganda abasangibwa mu uganda abakafuna balinga mwenda the rest bava bweru naye nga bano nga ekyo tebasobola kijjawo nabagamba lwaki abaministra ya heres bwe bagamba nti bannayuganda tuweeza ekikumi tebajjako ataano ge basiibula the number continues if the president is not come out to clarify this tubadde tuyingira ebyo okitegere ekintu ekyo ndira hmm. kati bakyabibala kakati awo bannauganda bakakwatibwa akawuka kano bali bisatu why is it the number increasing muli abalwadde kikumi ne basiibulako ataano wasigalawo bameka kakati bwebakubuuza nti olwale tufunyeyo abalwadde bataano abalala oyogera kikumi mubataano oba ataano mubataano anti nze kyendaba abaddugavu twagaana okukkiriza okukola ebintu mu ngeri eyaffe eh. bwetuddaawo etugamba eh. mulina kukola bwemanti kakatinange ndaba eh. aiyale eh. bwemba nina abalwadde kikumi nensiibulako ataano gabawonye nandibadde nsigala mbalameka ataano kakatiera bakijjamu ne bagamba abakyajanjaanti kakati kesi zebayita active bayawulebyo bya kirarite kirali teya museveni kakati bwotunulya tanzania eh, teva ku bitaano what does it mean nti bwe yatuuka ku bitaano neyimirira yeyimirira kati bejjanja ebitaano byagiyamba to know how to handle the disease kuba president magufuli is a professor of chemistry naye ye yagaana okuggalawo ate ngaoli omwami yeyakola coronavir dr magola yenaye yasoma viruses is an expert on viruses yagamba nti virus bugireka nekwata abantu abanje gwamu amaanyi that has been the problem in europe nti ojanjaba gundi symptoms kakati fe president kyeyatuwonyako tetufunye stamped ku bitanda tetuwezeza mm. abantu bangi mm. tetufunye stamped nti ebitanda tebiriwo biki no, uh -huh, yes kakati n'okulwanira amacupa n'okulwanira ventilators mm. ekyo museveni yakituwonyeza ti even now kuba yategeera ababbi be nti bategeera bubbi kakati today pulezidenti yatulaze najjalekawo ebimotoka bulijjo mbaga lwaki ebimotoka tetubiyiiza solution mm. nembaga nti ebimotoka tetubiyiiza solution why bano abali kabuka bakafuula bisinesi ti ebimotoka bijja tebikuumibwa lwaki emmere bagikuuma lwaki lwaki ebimotoka bino mudesignated places tebigendayo no the more they get contact nti eh, waliwo enakaseke e ekimotoka bakirabyeyo kati bagenda okuyola abantu beeyo bonna babatwali mugundi sente balye abali mugundi kamuddira ekintu nemukiteekamu sente kiba kifudde but the president's clarification museveni solved all of the issues tetumutegedde tetumutegede no museveni wazikirya olaba ne tracks yeziganye eh. eh. ate kuki nze nalabye nga president eh. nokudda yadidde bwerere okuddako okujjako omusi yakyusizaamumotoka ababadde balina okutandika nga bbiri abamu yabakiza private cars kyekyo kyokka yekka kiriwa kubanga the must be an orderly nti pulezidenti museveni ebintu ebyo byonna biyimiridde ku buyeekera yasoose n'alisikingayo bano kakati gwe ababbi abakuga nti tebategedde lira sives abaagala okibbiramu era batandise edda nti when the president says bafinalisi bonna be bagenda okukola ebigezo it means what nti at one time ebigezo bijja kufuluma after bigezo kufuluma era abo bajja kutandika abo bajja kutandika kakati what, what do we run from this tubamanyi eh. nti abaana abaitomusanvu abagenda okola eh. sii eyokuna eh. eyomukaaga n'abatula ebigezo byabwe ebisembayo mu institution ziba pulezidigulimu kakati omubbi yayagala owessomero agambe anti n'aba p6 n'abasinia 5 no ono y'omusajja kyayagala kimu nti let us send there a few people tumanye tumanye era eh. nga bweyagambaba yagamba eh. eh. nti osooka noyimirira noba nga togera kigambo kyonomanya omulabe gwajakolajava nokozesa enyiataddeyo abatono even if we make a mistake that number yonna nefuna we can contain it baba batono instead of aninfulakisa mu kifo ky'abaana lukumi essomero lya primaryabaana olukumi lirina aba p s kikumi mwata kitegeeza twalayo ekikumi mwata tugira tulinda olunaana mwataano abakikumi mwataano abo ne banaafuna obuzibu tujja kugamba nti tusobola okarantini ngaabaana kikumi mwataano kyolukumi abayekera abo baatuma meja katabalwa meja katabalwa bajja wano ne bateesa ne pawulo muwanga ngaamaze okusinkana muwanga amaze okusinkana ekirunda ekiva ejjinja egermany nga muwanga abagamba nti obuyinza bwonna yabuyina mu uganda mujje mujje mukyaleko mujje tutuulireko mu uganda mbalage nti nze nnaobuyinza museveni abeera kaeful yali aganye ne katabalwa okujja katabalwa ke ne batuula ne muwanga namiti aboobota bali bakulemberwa namiti bonna ne babatta ne katabalwa the, the, those who attended the Mwanga's meeting were killed except Mwanga. Kati singa yali asindise yo kumi. Bonna baali fudde. But katabala kata was excited ye najja. Ne batuula ne Mwanga. Mwanga yagala balaga nti w'amaanyi. Bano abalala bakaputani na miti aboobote ne bagwa mu bano nga baddayo ne babatta. Kakati omuyekera asooka n'ateekayo ki. N'abatanzania bwe baakolanga. Mwanga nange ne mulaba abatanzania kumi nga batudde mu luguudo. nomanya nti awo bawambyewo ten seated in the road side ten basoose okusakurifisinga kakati ekyani wabula kyentekutegeeza nti museveni bwamala okumpa sigino waliwo ebitaala oba wali oyisiddeyo ebitaala byegendi byekigo byo bikubalira kijja kibala nekibala nekibala which means drive oba oyina ekimotoka kyekifekankada mm. tandika olwane nakyo kubaekitala eh, eh. kikulaga eh, kijja kibala mm. ndooza buli minati kikyusa mm. buli minati kikyusa kuba sekendi zinkaaga ye minati mm. kyo kikulaga yes kakati if the president says nti abatono abo ekibiina kimu ku bibiina omusanvu kiddeyo oyinza nokusanga nti by spacing ekibiina kino ekibadde ekimu bwogoberera mita emmeka mmeka eh, mukaaga kimalako ebibiina byonna hmm. singa obadde olina abaana mu p7 kikumi hmm. nobakomyawo ebispacing hmm. omanyi nti essomero lyonna balimalawo kakati bwatawigontodo we need more classes because in absence of a vaccine social distancing nembisule must apply ekitegeeza nti once the president tells you sanitation and social distancing is going to be the determining factor in future eh, kakati balina okubeera abatono abazzeeyo nga tebeekumawa yes n'abasambi b'omupiira liigi ya germany yazzeeyo babakuumira wa abasambi tebaddaka mm. addeka bamupanishinga omupiira bajja kulabira ku tv babo basasula noti nesalire nti abayingira bali bawagira ttiimu zaabwe eh, by contribution kakati kikutegeeza kiggwe nanyini ssomero what are your future plans kitegeeza nti ebibiina ebimu ojja kusomesa p1 ne p4 asembyeyo okwoke byandibadde olwedde bituwa implementation netugamba ntutandika okulowooza ekiddako nokyetegekera naye ababbi si kye baliko webamala okugamba nti sanitation ejja kuba yeetaisa kimanye nti ne bwe banakkiriza abalala bonnanti baggulewo oli mwetegefu okuteeka abaana mu mitezi ezo oyina facilitaha kakati ekibiina ekikulira abakulu b'amasomero kyali badde kirina meetingi to discuss the future nti with this social distancing how a school is going to run don't wait museveni kyekimuganyako edi nti akeedi social distancing tesobola kukolamu eririmu abakazi kkumi yeah. olwaleeti kakati kasiita yalibadde ekyo yakibaza edda if you had ewer organize gund nti how are we going to organize these people ah, nabana babebizimbe bakitegeere bwe tubanga tuze kubanga inabusense of a vaccine which can take two years we are going to start the, the, the, the standard requirements are two sanitation and social distancing anti kati abantu ababadde boogera ennyo eh. nga bagamba eh. museveni atuleke bo babadde ku kimu tuddeyo tuyina kuyiga ah. eh. buyizi ah, ah, virus kubeera kati virus eh, nedda tuyize tuyize oliyi wa right eh, eh, tuyina okukola kakati muli beetegefu okukola ah, ah, ah, ajja kugamba akeedi njagalamu abantu bana takisi njagalamu kakati kato kiraba nti kakati abasajja bakaseta balina challenge before i give you rent gyoyagala nkusasule balandiroadis hmm. amaisua nti ngenda kusigalamu mu distancing musocial distancing ndi seefu why kasita would be discussing now whats the impact lwaki balimu mukaaga balimu mukaaga why landiroad yetabamanyi landiroad afuna omuntu ye namusasula ye mukaaga kati omuntu ono nasala mukino ekizimbe kye rumuye nasabulentinga na, na, na kati how are we going to deal with this matter should we also wait museveni to hear a pass on this kubanga atuwadde guidelines atubulidde ntugenda you are going to travel by air if i'm going to travel by air then i must buy an air ticket olisi yanga ntigenda ogule air ticket hmm. agambye you are traveling by air you are going to europe this is during winter nze omutwe gwange guyina okumbuulira nti winter yetagisa equipment ki you must have an overcourt kakati president has hit on this luli tubadde tumanyi lunaku lwambaga katulutegedde naga nti bali abaliko yaabo bajja kusembayo naye ate nga naffe kakati ewaka engoye ziweddewo hmm. eh, what kant the, the engoye people have different markets kyobala nze nkugamba nti katonda febeyawa obwongo everywhere nsobola okuyiiya nti today abakampala bali ku kintu kimu takisi kuba balya sente za baasi the issue is not gwe kabujju ne mukyala namugwanya temujja kukola mirimu gya poliisi pulezidenti akugambye nti aba takisi takisi ejja kubeeramu abantu bameka musanvu museveni tajja kugaa nti what type of museveni kan dont go to the extent of telling you is it in sound mechanical condition takyogera this is the role of the police uh, Eh, kakati gwe gwekawujjwa ekikwogeza nti emotoka enkadde tezijja kukizibwa mu ayo emakanic ayo etraffic policeman kubanga yayagala motoka zisigale yalya sente za bas kakati kawujju kawujju kiki ekikuwujja n'akawujjuko kiki tewali teeka pya no kati poliisi ekwata emmotoka eno tejja kuyingira exactly kakati site kanso kiki ekiyingiza mu mmotoka nti yeebadde yina strategy ku baasi museveni is very specific omanye abannamugwanya baani mbasaasira okimanyi nti purezidenti ggwe okugenda okwogera awo ah, weyazze okwogera ku mande Eh, eyogedde nti lwakubiri ku eh, lwokubiri nolwokubiri kakati ku manda okujja okwogera ababbi yaleka abasibidde mu luumu ababbi babakwata ne babatwala entebe bano badde babba abantu eh. bamafiya ga yaleka abagaliddemu kyobula yali disturbed yabaleka mu luumu nga abagaliddemu nagenda ayogera eri eggwanga yali akyabakola yabagaliramu am <laughs> telling you museveni lokti these people inside nabogeza bakama baabwe nebogera bakama baabwe babiri bagenda obakubira esimu ngaesimu zaabwe ziraga batuse ku nsala ebusiya yabalekamu ngaabagaliremu <laughs> nagenda asoma ekiwandiiko ki naddamu n'abasangamu na museveni is tap on corruption when i see amasanyalaze gamulumye nnyo pulezidenti museveni amasanyalaze gamulumye nnyo miliyoni za dola makumi ana baziteeka mu lulo electrification ne bazizanyiramu pulezidenti n'alagira nti tuli agenda newali kye mubakwate alagira nakalema nani nowasaidde bazze mu kubikwasa birala ono minisita naye azanya mbwayagala nemuddy agende ate emuddy agenderaki md ye president yamuteewa t years ziweddeko agenda mwongera ono minisita bamuga nti fenna tugende minisita sigwe wakitandise this man in energy sigwe wakitandise this is anativ museveni kijja basibisiza bwereere naye the president is very bitter nti agenda natuli abasajja bano are they really thieves or sabotoirs kubanga bwokwata ekitongole kyamasanyalaze gavumenti neyewola miliyoni za dola nya ana mulimu sente meka nebadira emiti emifu nebagisimba nebadira layini eyaumeme nebagiyita eyabwe nebesasula nebadira gundi transformers nebazekubisa benyini abantu nebakomplaininga banaezabika nga bo bebabetaddemu nkya bagula endala mu polokiwamenti era bakugamba yefu yalaawo nakalema and oh, side director akulo twaresi walike andi tuli agenda what are we going to do these people once they are arrend before the anticorruption court are going to reveal the, our companies balipanike yabayise yabasibidde yaba mukisenge pulezidenti okujja okwogera okusoma statement baali babagaliddemu they were locked inside era batudde kwamini pasa ne bagamba nti bulijjo tukaba amaziga kuno twakwabya omusaayi amazima gakatonda ne bagamba ebintu bino byonna mirundi yabituleetera naye kati kyabakuba mbogereko bwe ebintu bino byonna mirundi yabireeta pulezidenti mbwe yabagambye yandize mbawulire mugende mumwetondere gandi apologize to this man mwamungobesera bwereere the only thing byenfunye ebiri aculate oyo omusajja yabireeta bino byona byona securityya mu simanyi biki biri distorted report zamwe ziri distorted nabo ne bakkiriza omubasajja baagamba but why don't we ask the president his excellence tugivu mirundi tutiica mm. nze nze mbaagalako apoloji gye baabagambye nze mbaagalako amuteringi yiw nkukubeera akalango wana nkukubeera rekodi kyeŋamba bamusabye nti bakole nange enkumba somese <laughs> era nabo bakkiriza baaga obubbi kati bufeeko byetufunyemu <laughs> bitumala tetukyasobola kubba kati omusajja jatusiba omusajja yatulokinse mulumu mulimu profesa among those way profesa yabagambye nti bwekyatukaba maze gatwakabya omusayi amtelling <laughs> you mu seven rokitiremu ineruumu according to their igund era bakkiriza ne bagamba ye mirundi twamukkiriza buli meeting yaffe yonna agimanyi neno gye tulimu agimanyi emaster spy tetukyalwana nti simanyi tuleete ki tuleete ki byonna byetwogera biwuli ababadde kweminipaasa olwavuddeyo entebe tebagenda kweminipaasa naye bagambye yabagambye banetondere gand apologize to this man nze nnina ekyomuwa nti the president has something to give me ankoledde nnyo bedemafiya yonna nagimalamu naye bagambye nke ebbanga litwamaze nga atugalizemu bano banaabwe ababiri bakama baabwe bayogedde nga abagaliddemu bayogedde bakama baabwe aba babiri naye bagenda okebera ku ssimu zaabwe babayite nga ziraga bali busiya <laughs> bali busiya batemyedda amteringi you eh? these are facts oyogera bitufu bitufu aa ah, ah, nkakukubire nkakukubire tekatwala dakika ttaano nkukubire kakamu oli emitingi yaabo nti omusajja atulookinze <laughs> bweyagenze nti purezidenti bweyagenze okwogera yalese abaggalidde ng'alookinze omunyolo n'ekisumuluzo yabaggaliddemu purofessa n'agamba bulijjo tokaba amazi gakulira towakabya omusayiamuteringeyoyes kakati nkugamba eh, nti kati ekisigalidde hmm. pulezidenti atubuulidde nti uh, okugjako abakedi n'abengoye where i think nti abengoye nabo tulina okusala amagezi era kyenva mbagamba tikisanga ataakitte abomubutale oba nabo bazijjemu babagulire bazijjemu joka tulina kyetuyita bootu market mm. nzija nemmotoka yange nengoye mu bootu mm. osanga bano abakyala bali mwakedi baali zirutemu ne bazitimba mu byalo mm. yes kuba ntiredingi center zigenda kugulaanti the issue issue si lugoye yesu is the working place wali engoyo akeedi that cannot now be risked olwa omujjuzo oguli ki hmm. kuba the principle is what principle the requirements now the preventive measures necessary preventive measures and avoidable preventive measures social distancing and sanitization hmm. kakati mwakeedi tebisobokamu kakati ate ekizibu ekiriwo nti bano bwe banajja okubijjayo muakedi bo balaba amagezi ge babitundamu ate owakedi agenda basaba emyezi si obulaba nze mbadde mbagamba ti nsekerera nnyo omuntu ali mu nyumba y'omuntu n'alowooza nti museveni yatugaana okusasula disibwanja isaculating uh, if you had the money to pay why didn't you pay kubanga mwenna muli bayala kati ekisicuzi ya coronavirus gyobadde okozesa egenda kuggwawo the money will demand money eh, ate okukola kujja kubeera affected era ngenda mbabuulira nembagamba nti mulimumu ebintu abantu bano bamafiya bebabagamba nolwokuba our people don't know how things work kati gwe ekintu okitegedde mangu nnyo nti it is not the question of the minister of kampala to determine how the vehicles that were going to come that's not his area or her area is not kawujosi area that's the duty of the police mmwe mugamba namba mukampala twagalamu emotoka nkaaga what if none of the tax operating vehicles qualify according to the police traffic police aye naekyo bwoba okikola eh. tokyatakinga ku bulwadde ah, ah. kubanga obulwadde gamba twabadde tulinaki uh, entegeka yafolede naye bwokyatakiaobulwadde eh, omuntu atandika okwebuzakwetoninga bitya kubanga emotoka zonnaye kolowooza nti emotoka ezimaze emyezi ebiri nga zigaŋŋalamye mumagala ginaki ne wakingi places okuzisumulayo zonna olowooza kyangu omanyi nti emotoka zonna ezisinga obungi ezemera awaka nezibikiramu amagi zijja zitambula hmm. nezitaddayo do you know the percentage of the number eh, namba ezo eza takisi ezitajja kudda ngaogenda ojikiriralingayo ew'omusajja gyebadde paking enkumi sisatu sisatu buli lunaku nga agivuddeko asinga n'agitunda sipeeya ate kati n'ekibalo ekirala kiri bweki singa abantu beyongera obungi emirimu gyonna negitandika mu kibuga nga takisi eragiddwa kutwala bantumusanvuekkumi buli lwogamba nti takisi eh. ozisazeeko eh. kitegeeza eh. abantu bajja kufuna ntambula kubanga anti ye ye ayagala kuleeta baasi baaba omukampala balya sente za baasi era bawulira bubi nnyo pulezidenti bulwaga nti taxis and buses museveni tafaanana bannamugwanya museveni yamanyi nti ensi eno masi kyengi kyovula basibira bagundi abo kasitulayike kamu omuntu tomugjako mulimo gwe muleke yakkirize disiwayi nkugamba nti museveni yatunulidde amawanga ga east africa kenya ne tanzania n'agaleka n'alwana n'abantu wawano nga bagamukendeeza obusungu emotoka zitikka bintu byaffe naye olowooza byabadde agamba bakulu banne nga bateesa ti luluuku abantu bayinza n'okwokya emotoka zaffe twakisi kubanga batwaka drivers abaveewo naye yasooka n'abaleka mm. ne kenya nekkiriza nti ddala kituufu ewuwe gye wasiba edda n'onyweza bwe baba nga aboonoonayo bagundi batwaka drivers kabayimirire wali oye museveni ye museveni tadia situation gikwatiramu kintu neva nti bano ab'omukampala bakawujju balowooza nti meeka essuwa nti kati baasi weziyingirya no baasi ye museveni ebyo tusibyaliku museveni yagala stability let the police oba nanyini motoka emulemu okuzza mu kibuga naye leka kwekwasa museveni nti according to museveni gwekawujugamba twabadde ne pulogulamu yaffe twalya sente za basi twagala basi ziyingire gweyogera bibyo tulina gundi kakati nze mbagamba nti ddala singa ndi musajja nga nina obwongo mu mutwe nga nze minisa wa kampala nkola ekintu kimu diyo nayo nti mu, mu social distancing which is new in uganda ojja kulaba abantu abayimiridde nga motoka ziyimiridde benjige bakesiige you need order olina okuzimba busedes busedes obuli mu kampala bwamulwana kampala ina zibula crossing zimeka what does the council do kakati ezo zonna sente nga mbadde musajja abalamu site council nzimba busedes obutegedde buno nga obuli consoswa ebwo bwa mulwanda mulwanda yabuzimbawo wayi nentekamu nentebe entebe buli ajja kubanga motoka ejja kuyimirira ekugambe namasuba mugenda mumusanvu no stamped no stamped mustamped nga mukesizi hmm. ekitegeeza bwya ugandans dont know this practice of lining ogikola otya omugezi musitekansi aba yalidde edda sente kitaka aba yalidde edda sente naye kitaka bwatakiyiiye nga nkyogedde abagezi bagenda okukola ekampuni yekugaye nti butuwe batandika okubidinga ate oba oluguudo basalamu lusale okimanyi ekyo nti oluguudo aba speedbod simanyi speedbod abajja wano okuba emiziki batuna oluguudo ne balusalamu kati mulimu bandi greenbod eh, tebajira mu entertainment ne batundira oluguudo ne balusalamu the same road nebalusalamu nebaga nti okupakinga bana nebatulekerak bwafuuka mulimu kakati ojja kusanga ne kampuni bababbi balizoninga mangu site kanso kyeyalikoze okulya sente okuzimba ku buli luguudo lwonna ettaka lyabwe ne batekawo bushedis to ensure that people line wire entering the vehicle owa traffic naye ne bamusomesa nti mufasi aid box mulina okubeeramu sanitizer when somebody is disembarking ayingira anaabayes kubanga president yagai mubasomese who is going to teach the other abapolisi abatamanyi nti president museveni tajja kubagamba nti mukirize abembuto bayitewo abakazi abagenda okuzaala nga sportstation kuload block sezo kuliko abakazi whats the role of these family police gundi officers iswensure nti nammwe muli bakazi mwennyini kantiyoterepregnant woman who is about to deliver kakati ekyo mukkoose e masindi mukiteekeko kuba this is going to stay you need mu bakyala abo abapoliisi mubateekeko ne introduction to nansing this is what we should do nti omusajja um, um, ayina mukazi we banaye oba wagiraba there is a man yankwasa ekisa ate nze mwana wange ndi mugumu nnyo naye ate bwe mbeera gondi disappointed mbeera bubi nnyo omukazi abaakola ekintu ekyo bannane gavument organizations teri ayina magezi wano baakulaga omukazi ku wedding ye very beautiful mutoolo seewuunya nti weekyenjojo very beautiful younger woman married to a man ekyana baakiteekawo nga tata wakyaka baayogera mukazi we yamala ennaku bbiri ngaolubuto lumuluma ng'anoonya kiwandiko kya ladisi nekimubula nagenda wonna okutuusa kyamani werosolondo yagamba nti mutambule nekyange bati bakubya abakazi abagenda mu ddwaliro ku lod blok ne babakuba emiggo ababodaboda ne babakuba emiggo kant you tell nti pulezidenti yakitugamba are you robot pulezidenti museveni ayina amagye e, e somalia tulina amagye mu ekotoliyo gine tulina amagye mu central african republic tulina amagye mu southern sudan does Museveni command the parades everywhere Jabali? He entrusts the field commanders. So you will field commander at these roadblocks. Why can't you ask, eh, eh, listen? You, you understand the local language? You're a woman? Can't you tell a fake pregnancy and a non-fake pregnancy? Do you need a directive from the president? kakati n'ekyo nabyo nze era bubanga bwadda danga nchali active mu government. awo ka handibook yali badde yawedde dda babeere naye abapoliisi bonna babeere nazo omanyi nti abapoliisi waliwo abadde bakwata negundi ababalokodifensi abatasoma badde bakwata ne pikup onayenda wapi ti pikup bazikiriza sitika iko wapi nomukazi owolubuto alinga pika hey. nalole yes bwebagamba nti emotoka ezetikiri yes. zona zikirizibwa zikirizibwa eh, lole teyetaaa ah, museveni yababulia yabagambako nti buuza pick up only when it is transferring kako <laughs> it was left to you lole hey. otunula butunzi nomanyaino yes. lole yes. saluni kako hey kakati yeetaaga bukugu bwonna kiringa ne purezidenti yakyogera nti omukazi owoolubutogetomulaba ate ne bwaba tagenda kuzaala olina okimanya nti olubuttolwa lwa myezi lumuluma lusamba lukolakiesawa yonafunaobuzibwebagamba nti ono walubutogwetokiraba okuba waloobakuba bakubeoba kirabe ekitegeeza we need the police the police the, the female police officers to undertake a course in introduction to nansing ekyo bwekitegeere kubanga tutambulira ku bintu bisatu nti until we get a vaccine even a vaccine sikikulu nnyo two we need sanitation in fact mwekambabuli what people don't know i, I don't think that even the president is aware okimanyi nti abantu kafe bamwagala nnyo asigalewo abantu bagala kafe asigalewo hmm. why kafe abadde ayambye obubbi obbi olagawo ekyo okujjako nga nabanasigala ku lod block bajja kuyiga obubbi hmm. ekyokubiri abasula wano mu kampala temulimu residenso nanani residenso ebidongo bivuga ne mu byala abantu gye basula obanga musebe ntayagala noisi yabano batauts akimanyi nti mubyalo mu byalo bwoteekamu endongo tolaba i didn't know the science studio za ledi ezisinga obungi baziteekamu emifaliso hmm. emifaliso girya sawundi mm. if you want endongo in residential area leta mu ebintu ebirya sawundi nga fe abali ebweru tetuwulira kakati uganda is going to go back to the same noise gyebabadde tebamanyidde bajja kulumba ekidongo kyo bakikube endongo zibeeremu clubs zizimbiddwanazirya sawundifuluma naye olaba ekintu kyonna mwe ababbi mwe batali tekikwatiddwako in kampala they are being taken by the introduction of buses kuba bali ada sente no if you want to eat money the shades you can have a lot of money in kampala nti kampala buli gundi buli kitundu kyonna ntaddewo kasedi oyinza n'okuteekawo akali mobairo nga kajjibwawo olweggulo kubanga bano bajja kubibba bajja kubibba nti kati basimbye ebimuli basimbye mu langi ng'abantu tebaliiwo naye ebimuli by'osimbye biri fensiti biri fensi biriwa bajja kuddamuba birinye ojemu kubanga abantu babulijjo bokyebakola gwegende ekatwe wali ekatwe waliwo ebintu bibiri waliwo ettaawo eriyita waggulu nettaabo lya wansi kati bo beeterawo amakuba agaabwe kyova olaba nti haiwe ngaeno entebe express teriiko petro station why you are not supposed to stop era bw'oba ova ekajjansi ngaonyedde gakawujjo negakugwerako mukkubo olina kudda kajansi oba kulagawa kulaga busega ate tokizibwa kulinya bodaboda ekitegeeza abayita ku luguudo olwo olina kufuna fulutanka this is science kaka twogedde ku education netwogera ku gundi gundi public transport netwogera ku masomero nti if i invested in schools this is when i should know to the guiding factor atambula okutuuka ku nkomerero ya, pro, ya programu yaffe eno nolwensonga eyo nkusaba nti tweyongerayo mm. emale yogedde mm. mu kitundu kyaffe kisooka ku bintu eh, nga bisatu mm. ebikulu ebiri ebyetagisa okulowoozaako mu masomero twogedde ku public transport ne twogera byobulamu nti kati waliwo abakugu buli ddwaliro lyonna nalabye oweggulu nalabye owemasaka wkinti amalwaliro gafunye agasobola okujjanjaba mm. mm. mm. nti owadde n'amagezi nayebasecurity n'amasomero kigalina okukola naye mwakeedi wakati akedi bimu hmm. ku bifoera president byayogerako emera neebiyinza n'okusembayo era bakuŋŋanya abantubangi eh, eh. era wakikunyonyola eh, okiraba okiraba ate jjukira akedi zirimu neelementi eno ze zirimu abantu abagenda enyo ebweru ogendebweru kuba kuguddwawo kuba bo basuubulawo bweru abasinga kati bo eh.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 mukatale yes kati naye amagoba eh. ayina okugafuyesobola mu bank oba wamanerenda era puresidenti yeyayogedde kuyatraxi eh, zino eh. buli lwe tuzikalubiriza mukukola ah, emirimu nezirwa nezikolakikositierinyada ku muntu wa bulijjo erinya era bo bajanaye puresidenti kagame ye yali yabadde ayogera ne puresidenti wa tanzania yagambye nti rwanda is going to introduce what we call lire driving mm.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 yampeereza sente nemimu ogerako ennaku zino tokyayogera nga bwobatonkukuba oluyina enkujamu amanyo tolina gewankakati ah, obaddayanambu babba sente zaabwe badayana baani kati obadde okita dayana yampa sente nememwogerako kati gumuogerako simpe omumata nze tonteeka mu byabusiru namubi era kikuba esimu yankomanyoko nasomerako ewamu nalyako ewamu emmere ebyo byemufuga abantu mufuge bano bavaka paramenti ababawo obulungi you control me for what nze mmanyi bwentambuza obulamu bwange njagala akalunjagala ompe nze tomega ekibibi naawe gwe tubadde tulinamu tubigamba nkubamanyinga kujjamu si yeyeka nagalala waliwo nekirala kyesimanyi kyani naawe ataliddamu alukeko manyoko genda gwe kati oba nkuliddemu oluko gweyimirirawo gweyimirirawo anti bagenda nebaga nti bakuteeka mu paniki obawe ku ssente eh, nga nkole zange gwogambye ogambye nti ogambye dokita diana yampadde ssente avutekeni oba myaka munaana oba emeka without talking to nze sikola apiiro sikola agimen tontekangawo siina apology gyenkola siina apology kakati gwe bobanga mmwe kyekiba akyuse avudde wapobuwaini kati avuddeyo walia kakati gwe wamusindikayo okukolayo ki abaganda baga nti asituka ah, akwaliza bifo whether you get everybody oba mujayo kati gundi yankubidde simwani ono twakolana mukazi mwavu gundi ensi bagitunda naga nti nina kujjawo nkwega abasajja sifunagayo kantonakamu naye bankubaakuba bamukuba nebaga nti mayinja yalidde yalidde ndowooza tibamu bamukumya kunjoki nze nabagamba nti ne gavumenti naye ebala gavumenti eyinza okuyita nojja nekuswaza thats why for us tubala ebintu tulinga makonkome nti before i move this kati how can i nti kyenvudde nyingira nyingira mu enaremu nti ee e, e, ne bamulaga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 bwatayenda kati ne bujja ize bato mugundi oli kujenda katonyeze eranze mwana wange ebyo byabwe mbirabanga bi Filipino ndaba katempa mwerere ndaba byakifiripini kubanga poliisi netabakwata byakifiripinibuno bwengulugulu buno bwatakwanako bwate bumulwanyisa ate bali bano ate abakera kumaca kuluyabwe yamoni ate muwagera nemukubako nomukubako webale kubera ngaoliwamu naffe katumaliza obubaka buno bwetukomawo ate